Watch out! تعال انكسر والله الفراس ليش خش لا رقم اربعه لا تبش عطا رقت الكون كله üstüne üstüne üstüne üstüne. üstüne. Tamam arkadaşlar. عليه يمين رقم أربعة هنا هنا هنا ورا السور ورا السور ورا السور طال Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. Awesome. Please recall me. Mark the location. رقم واحد والله انك اسطوره كفو رقم اثنين في واحد عندي Awesome. Awesome. I'm recalling a teammate. Awesome. Please recall me. Thank you. Watch out! There's an ambush. Play it safe. Thank you. يا يمني وراك وراك هاك هاك والله هاك مسوي مجنون مسوي مجنون ما انتشر ايوه Thank you.